La uña es una herramienta fundamental para el guitarrista. Romperte una justo antes de comenzar un concierto puede ser un problema. Si necesitas una reparación de emergencia y que siga sonando genial, esto es lo que necesitas. Una lámpara ultravioleta, alcohol isopropílico, imprimación para gel, gel ultravioleta de alta viscosidad, un taco de lija, un pincel plano y un palito de naranjo. Déjame que te enseñe el proceso. Esta forma de aplicar el gel es menos agresiva con la uña. La clave consiste en utilizar un poco de cinta adhesiva para proteger la uña cuando pongas el gel y también cuando la lime. De esta manera solamente vas a aplicar el gel en la zona dañada, ya que el gel es bastante dañino para la uña. Además, esto también te va a ayudar a conseguir una transición más definida y más limpia. Es muy importante desengrasar la zona utilizando alcohol isopropílico, que es un poco menos agresivo que la acetona. Nunca te eliges la superficie de la uña. Esto es muy perjudicial y puedes debilitar la uña. Si tienes problemas de adherencia, puedes utilizar una imprimación para gel, aunque yo te recomiendo que no lo utilices siempre que sea posible. Cuando la imprimación está seca o justo después de desengrasar, puedes empezar a aplicar el gel. El gel ultravioleta de alta viscosidad te ayuda a construir capas poco a poco y es muy fácil de manejar y de desplazar de un sitio a otro. Así que simplemente despacio y con cuidado puedes crear una capa sobre la uña que la proteja como un escudo. Si te falta un trocito de uña, también puedes reconstruirlo utilizando el gel. Simplemente tómate tu tiempo y construye tantas capas como necesites. Después de cada aplicación es necesario que pases por la lámpara ultravioleta, pero no te olvides de quitar la cinta ya que de lo contrario el gel podría endurecerse sobre ella. Ahora simplemente aplicamos un ciclo en la lámpara ultravioleta, normalmente con 120 segundos es más que suficiente. Es muy importante eliminar todo el residuo de gel que queda sobre la superficie de la uña. Para ello puedes utilizar un trocito de algodón empapado en alcohol. Ahora que ya tienes la primera capa construida sobre la uña, simplemente repite el proceso tantas veces como necesites, hasta que estés contento con el resultado. Es así de fácil. La principal ventaja de este método es que se utiliza muy poco gel y además se pone solo sobre la zona dañada de la uña, evitando perjudicarla aún más. Además, recuerda que el uso continuado y habitual de uñas de gel cubriendo toda la superficie puede ser muy perjudicial para la salud de la uña. Así que procura utilizar este método solo en caso de emergencia. Cuando ya tienes suficiente gel, puedes darle forma a la uña. Este es un tema muy personal y depende, por supuesto, de cada guitarrista. Puedes limar la superficie del gel entre capas para mejorar un poco la adherencia, pero recuerda utilizar siempre un poco de cinta para proteger la uña y limpiar con alcohol la superficie. Con una lima de grano muy fino, puedes obtener una superficie mate muy natural. A mí me gusta aplicar una última capa de gel muy fina para conseguir un acabado pulido. Para ello coloco la cinta protectora un milímetro retrasada, lo cual me ayuda a conseguir una transición más suave en el escalón. Después de la lámpara ultravioleta y limpiar los restos de gel con alcohol, la uña está totalmente reparada, funcional y suena genial. Espero que este vídeo te haya sido útil. Nos vemos, un saludo.